esprit, écoutez les sons artificiels. Est-ce que c'est seulement une rêve Une rêve dans une autre rêve. Fermez les yeux. Regardez les ciels kosmische Musik. Wie ein Traum in einem Traum. Bilde ich es mir jammer ein? Oder höre ich die elektronischen Klänge? esprit. Écoutez les sons artificiels. Une rêve dans une autre rêve.